ndithanda ntona lo gama xa kuthiwa ungqwelerhekile ngumntu ogulayo ukungqwelerha kuthiwa utheni uyagula okay sele sichaphazele abantu abangamakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu xa sisithi amakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu lithini elonani banolaziyo balithini elonani simamkele lithini nonani lithi misi amakhulu yho lithi 750 lithini ngabantu abatheni aba bayi-750 baguliswa yintoni yilisteriosis yintoni baneilisteriosis abo bantu okay I-Listeriosis sisifo esinobungozi kakhulu kodwa sinokuthintelwa. Sibangelwa yintsholongwane efunyanwa emhlabeni, emanzini nakwilindle lezilwanyana. Yintoni ilindle? Yintoni ilindle bhuti? khayicingele ilindle lezilwanyana inoba yintoni isithandwa sam bubulongwe okay lilindle elo lantoni le nkomo uba sithetha ngelindle lenkuku sithi yintoni ilindle lenkuku sithi yintoni lathi ndicingile indlela enkulu kuthiwa yintoni kuthiwa yonzu ungakulinga unyathele loo lo dede very good okay ilindle lebhokhwe sithi yintoni ilindle lebhokhwe sithi yintoni yingqaka okay so kuthiwa laa ntsholongwane iyafumaneka nakwilindle lezilwanyana Iimveliso ezivela kwizilwanyana, inyama kunye nobisi, iziqhamo kunye nemifuno nazo ziyakwazi ukuthwala le ntsholongwane ziyisasaze. Khaninixeleleni ke umntu ebendimamele kuthiwa ingafumaneka phi le ntsholongwane. Umntu obemmamele makanixelele ba ah, sithando sam sundiyesmema ndiyakubona ulapha phambi kwam.